हेलो गाइस तो गाइस यहाँ तो मिर्स्टीन और यहाँ थी एक फुल स्कॉट अब देखो बस क्या होगा यहाँ पर मरूंगा या इनको मारूंगा सिर्फ दो कम है अपने मरना या मारना तभी तुम तो जाता है गेम प्ले में लो भैया लग गई लंका नौको को मारा मारा से पूरा इसके पास जो सीन हो गए अंदर वो देखो बस अबे भाई काम आ आता है दिक्कत में बेकार नहीं सवाल अब तो बंदा था आगे देखो आप हम्म, अभी इसका बंदा आएगा बाहर से अब देखो क्या होता है इसको मार हूँ वायवत मिल ली दो भैया आगे चुका पिक्चर आ गई पिक्चर आ गई चलो पहुँचो ऊपर अब किसी सीन उन्होंने लागे बस इस पर करो फोकस और देखो बस क्या होता है आगे साइड अब होते दुबन जा आगे ठीक और इससे जो आगे पहाड़ी है दो बंदे होते हैं वहाँ कितनी हो गई कि वी ठीक अब देखो प्रकार से गाइस यहाँ अब जो तो सीन आएंगे ना वो सीन तो देखो हाँ। करते हैं वो तब एक तो और कोई ना करते हैं ठीक अब जो बंदे होंगे ऊपर और मैं जो एम दूंगा भाई बस वो देखो अगर आपको वो सीन देखकर अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करो क्योंकि भाई मैं करता हूँ मेहनत पूरी और आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो तो भाई वीडियो में दिखा सकते अगर आप एक लाइक कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और बस देखो आगे मार्क द लोकेशन उनके स्थिर आने वाला है वो देखो बस अगर आपको मज़ा आया तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस नंबर दोनों मेरा किल चुरा लिया फिर से टोटा चोट नंबर दो चोट जो होगा आगे वो देखोगा है आपका आपका जो पूरे गेम प्ले है ना वो गेम प्ले यार आपका खत्म हो जाएगा हम दस मिनट के गेम प्ले आकर हमारा खत्म हो जाएगा देखो का पूरा लड़ा दो बॉट मैं मरूंगा अब जो पैर आएगा वो बता है पीछे से ये होता है बंदा आगे वो दिखा मेरे को हाँ, किया फिनिश तो किया अब किसी ने वो दिखोगा बस आगे आगे जो हम्म, पत्थर है ना होता है इनका बंदा ठीक मतलब ये बंदा नौ पड़ा उसको मार दें पर लेकिन उसने मेरे को कर दिया डैमेज तो ठीक होगा तो उसका तो जो मैं भरूँगा यहाँ पर एम फोर से बस वो देखो आप बड़ा बंदा तो आया बात बात चलो पहुँचे बहुत जल्दी से उसको रैप कर ना करो आप तो नागिन नागिन फिनिश हो नागिन अब जो है आज होता बंदे एक और होता सांप मतलब दो सांप एक जगह होते हैं उसको एक, एक, एक को मैंने मार दिया अब बारी उसकी है अब जो होगा बस सीन मेरे को दिखता नहीं है पर देखो आप कैसे मार दें उसे तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टाटा बाय टेक केयर